मेरे चैनल में वरदान गेमिंग तो भाई आज हम खेल रहे हैं हिटमैन थ्री तो चलो भाई चलिए शुरू करते हैं नहीं तो भाई चलो खेलते हैं हिटमैन थ्री तो हम यार एक तो आवाज कम करो तो भाई अब हम थे डेथ इन दी फैमिली में ओके कैजुअल ओके प्ले हो ना okay Thornbridge Manor the Carlyle family's home for countless generations the revenant Alexa Carlyle a few moments later good luck gentlemen thanks thanks thanks Diana इसे थोड़ा सा पास कराना हाँ दैट इन दी फैमिली तो मैं क्यों जा रहा हूँ अगर फैमिली दैट है तो चलो कहाँ पे जाना बाइक लेके जाना अपनी अच्छा जासूसी चलो जासूसी को हैं हम लोग चलो जासूसी करते हो जाएंगे भाई वो कौन है हमें किसी का रूप तो लूंगा भाई अच्छा उसका रूप लेते हैं चलो उसका रूप हो के हमें क्या खोना होगा पार्टी करनी है कोई बात नहीं बेटा मैं यहाँ से चले जाऊंगा डन कप यार यहाँ पे सारे बंदे के होते हैं प्लान चौपट करने के लिए सारे लोग आ जाते हैं तो मारूँ कॉपी फिर मैं यहाँ पे तो बंदे हैं भाई वहाँ कितनी जगह बंदे हैं बस करो भाई कहाँ से जाऊँ मैं क्या स्टोवी में जाएंगे हम हम यार हम आपकी बातें नहीं सुनते is Phineas Whitmer, the famous private investigator Indicate hired by private. Madame Carlyle this morning. अच्छा I'm curious why he's here. Maybe you should do some detecting yourself, 47. अच्छा मैं इसी वाला जासूस बनूं डिटेक्टिव बनेंगे आज हम डिटेक्टिव 47 इसका नंबर 47 होएगा इसमें कॉल कर सकता हूँ मतलब अरे यार जल्दी से आना भाई टू के लेके डाड़ी मैं लेके आता हूँ ना इसे I know I oughtn't say anything but I'm so relieved you're here. कितने लोग आ रहे हैं मेरी फ्रेंड चौपट करने में लगे हुए हैं मैं आप किसी का रूप भी नहीं लिया एक बंदे का रूप लेते चलो तेरे पास मैं आरो बेटा रुक जा I told Kate about this test. डरपोक. What did she say? इधर आ. I thought she'd be mad at me, but she just thanked me. Said she understood the position. तेरे को ही मारेगा बेटा मैं आज. We had a really good talk about it actually. कैसे मारूं? What did I tell you? She's a sensible woman. कुछ एप्पल एप्पल है थ्रो करने के लिए. इससे करे क्या? And that stuff from your ex was like manipulation 101. I know. I know. Okay. Oh, लग गया यार आज मेरा. Oh my god. any chances. You, go check it out. Check कर अच्छे से बेटा चौट हुआ बेटा चौट हुआ बेटा चौट हुआ और ये तो मैं नहीं लूंगा बेटा गन लो अपने पास रखो रखो नहीं गन रखो मैंने बोला कॉइन देना मेरे को मेरा पैसा चाहिए मेरे को पैसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कोई मेरे को जानता नहीं वो जानता है गया अगर उसने मेरे को देख लिया तो hello bro oh sorry sorry भाई मेरे को नहीं पता कि इसके लिए भी गार्ड होते हैं अलग अलग गार्ड है यार इधर तो इसको मारना मेरे को कुछ नहीं पता नो नहीं अब तो वही आएगा मेरे पास हाँ अब हो गया काम Meet Alex Foriaru. अच्छा चारो ये सारे लोग अमेरिकन अपने नाम ऐसे लगते हैं ओके कहाँ पे है वो हेलो गाइस वेलकम आपका मेरे चैनल में Vardaan gaming Mr. Whitmer, thank you for coming on such short notice. Thanks, a thanks. great tragedy has fallen upon us, and I need अच्छा. a quick resolution. Okay, okay, okay, handled bhai. with absolute discretion. Results and discretion are my speciality. Very ये well. देखो ये भी मेरी स्पेशलिटी है कि I मैं ऐसे suppose बैठ you के will want चलता to start हूँ at the मैं crime जासूस हूँ In my experience, सुनती a हूँ। thorough examination of a potential <laughs> crime scene. भाई मैं एक half मेरे the को job थक गया मैं Good. मैं Fernsby will take ये it. देखो मैं एक्सरसाइज कर रहा हूँ एक I am Mr. दो Fernsby, the butler. तीन चार Carlyle पाँच has छः asked me to सात assist आठ you in नौ any way possible. दस <laughs> Mr. Whitmer, I am <laughs> from London. Would you care for some refreshments? Or do you prefer to go straight to Mr. Zachary's sleeping close? Of course. I prefer to get started. As you wish. If you'll follow me, sir. मैं मैं कर रहा हूँ ना फॉलो यार मैं फॉलो ही करता है हमेशा हमेशा मैं फॉलो ही करेगा आ जाओ तुम लोग को किसे किसे मारना है मेरे को मेरे को मारना किसे चल ना तू जल्दी लेके चल इतना धीरे चल रहा मैं इसे चलते हुए भी बीट कर दूंगा देखना देखो बीट कर दिया चल ओके ओके ब्रो अच्छा door was locked from the inside and a suicide letter was found in his room तो कैसे हुआ door open madam Carlyle suspects foul okay and will not accept that he took his own life I've prepared some information for you, so please do come and see me when you've finished your investigation of the crime scene. Okay bro This is Mr. Zachary's room. To my right. जाओ मैं A locked room murder mystery 47. I trust you'll get to the bottom of this. हाँ मैं मैं आज जासूस बनूंगा Why don't you use your camera to scan the dead body 47? Okay ओके कितने बजे किए थे इसने विस्की स्कैन ये विस्की पी रहा था मरने से पहले body Throat scan markings indicate a rare, short-lived plant poison killed him. Spread shows time of death at around 10 o'clock last night. You do know your poisons 47. मैं जानता Zachary हूँ was shopping for new Wellingtons last night. Not exactly what you would expect from someone suicidal. ये वोड का क्या कर रहा है इधर इसलिए तो मरा शराब पी के मरा है शराब क्या हो रहा है इधर और? A few moments later. ये क्या है? ओह शीट दरवाजा सही है यार It's a secret passage. Yup yup This bro could explain how the door was locked from the inside. ये क्या है A photocopy of the floor plans. Somebody's been researching the secret ins and outs of Thornbridge Manor. ओह अच्छा बोले तो ऐसा होता है ओ शिट ओ शिट मैंने बंद कर दिया सॉरी ओके <laughs> अब क्या बस ये काम था ये पीप नहीं करना क्या क्या है इधर यार कुछ है ही नहीं और कुछ चीज़ रखते हैं ये लोग बस बस इतना ही था बताओ क्या है ये गजब बेस Zachary's suicide note. Also, a sample of handwriting. It could be relevant to compare to other samples to establish its हाँ चल ठीक है ठीक है ठीक है I believe you've done a thorough search of the crime scene, 47. Mr. Fernsby, I'm done with the crime scene. Did you establish a time of death? Zachary died around 10 o'clock last night. Well, that means the staff were off duty. And Madame Carlyle and her security didn't arrive until this morning. That leaves Madame's family and myself as the only persons here when he died. And before you ask, no, I do not have an alibi. वैसे सब कुछ पता है लगता है ये फ्यूचर का अंत अभी ऐसे ये भी पटेगा कि मैं मार दूंगा भागो भागो नहीं नहीं भागो भागो Please come and see me when you've solved the case, and I will take you to Madame Carlyle. Okay. Open the Intel menu. Intel, acha. This is very useful information, 47. और जाली कैशलाइज Alexa A few moments later. So, how does one solve a murder mystery, 47? Motive, means, and opportunity, I believe. May I suggest you ask the suspects for alibis? Or perhaps do you prefer searching the manor for clues first? You washed the car twice? Patrick's uh parents did not do बता a very कुछ good job. तुम तो बत हाँ तू बिजी है हैं बिजी पैट्रिक कर Yo, Anne, what's up? तुम लोग बिजी रहो यार Moments later. Rebecca Carlisle, Come here to चलो play tell me about and then yesterday show up like evening. nothing. We don't really see much of each other, my brothers and I. Okay चलो I suppose it takes our mother's funeral. She's to bring us Okay, okay, together, and bhai. Even then, it's not like we sit on each other's चलो laps. सुनते हम Now, let breakfast. Is that everything, Mr. Whitmer? I d- You have a lot to see to. बस बस इससे बहुत कुछ पूछ लिया इसने तो फुल फुल पुरान बता दी इससे पूछते हाँ hello bro Gregory Carlyle, can you tell me where you were yesterday evening? Oh, you're wondering about my alibi, Mr. Detective. हाँ, well, करूँगा मैं. Thornbridge मैं हूँ ही detective. मैं सबको मारना है तो मैं देखूँगा किसको मारने किसको नहीं. Quiz night at the inn. For a mistake, कैसे लग रहा हूँ मैं भाई इससे भी थोड़े क्वेश्चन पूछने थे मेरे पास Emmer Carlisle, can you tell me where you were yesterday evening? Surely I'm not a suspect. Okay, इससे भी हो गया इस बंदे से भी हो गया इससे नहीं हुआ अभी तक ए बेटा तूने क्या देखा अच्छा इससे नहीं hmm. हम्म कैसे पूछ सकता हूँ क्या मैं नहीं इससे नहीं पूछ सकता बिजी है ये ओके अब अब बिजी नहीं है भाई बिजी तुम लोग बिजी क्यों होते You हैं are way too close to me and you're really freaking me out. Can you just leave me, please? मैं तेरे से पूछने आ रहा था You look tanned. I bet Mother spent the last week at her Cyprus estate. Am I right? I'm not at liberty to say, ma'am. Oh, come on. I no, need to know what's going on. लोग यार. It affects me too. ए रे भाई. Tell me about Zachary. Did he act strange last night? You know, now you mention it. Okay, bro. अब और किससे पूछूं? मेरे को सबसे पूछना आज अच्छे से पूछ लिया था ना मैंने हाँ इससे पूछ लिया था पूछते तुम में से किसी से पूछ लिए तुम कैसे पूछे ये तो ग्रेट है भाई ग्रेट है हम इससे पूछना बचा है तुम Patrick Carlyle can you tell me where you are Shahrukh Khan का भाई perhaps mr fernsby i don't like him he could have done it okay bhai okay इसको सब में गुस्सा आ रहा है इससे पूछना तो सॉरी भाई गलती से हो गया गलती से इससे तो मैंने भाई मैंने पूछ लिया भाई सारे लोग से पूछ लो अलग से लो A few moments later That door leads to Emma and Gregory's room. Acha, ye. Kuch bhi nahi mere paas hai. अच्छा मार ग्लोरी के आ जा तेरे को नहीं पता मैं यहाँ से आ सकता डिटेक्टिव उधर से नहीं जा सकता मैं भाई मेरे को उधर नहीं आ सकता क्या उधर कैसे जाऊँ मैं इधर नहीं बेटा हाँ। नीचे कैसे जाते हैं हम लोग कैसे भाई अपन कर रहे हैं ना रुक जा बच गया भाई मैं यहाँ से जा रहा हूँ वो दरवाजा लोक है लोक नहीं लॉक है कोई है तो नहीं ना ग्रेट ग्रेट लॉक है बताओ ये रहा यहाँ पे क्लियर ढूंढना है मेरे को क्लूज का है यहाँ पे A keychain pendant for the Greek. in which Jack grew greenhouse. What's that doing in Emma and Gregory's room, I wonder? And why is the key missing? ये लेटर ओपनर क्या करूँगा मैं छोड़ो मेरे को लगा कुछ ऐसी की भी होएगी Now, this is interesting, 47. A letter from Emma's mother stating that Emma is the illegitimate child of Alexa's late older brother, Montgomery. And listen to this. She claims to have witnessed Alexa and Zachary murder him. The plot thickens. चलो ओके यहाँ तो कुछ नहीं था बस हो गया थिंक नहीं इसे नहीं लेना ये क्या अच्छा ओके और अब किससे पूछे हम से पूछू मैं That is the door to Rebecca's room. अच्छा शायद और गुस्सा आया मेरे रेबेकास रूम सबके रूम को लॉक ही लगा सब रूम फिर और को ये है ना रूम रेबेकास रूम का हाँ Rebecca's room nice Rebecca's room में क्या हो रहा है भाई ये रहा I can see from the log that Rebecca was in a conference call from 9 p.m. to midnight last night. Okay मतलब रेबेका वो A few moments later. That is the door to Mr. Fernsby's office. Unlock कैसे करूँ इसे लेकिन यही होता है रेंच का क्या करेंगे हम क्या हुआ So, Madame Carlyle wants a picture taken. If you were to assist with the missing fuse, I'm sure the portrait would be one for the ages. मेरे को यही रहना भाई ये अनलॉक क्यों करना होता है डोर यार मैं कहाँ से ढूंढूं I भाई इतनी देर मिल रहा है ना वेरी हैप्पी यार चलो अब उधर जाके मिलता आपको तो उसका ऑफिस देखने के लिए ये रहा इसका ऑफिस नहीं ये नहीं है ये रहा इसमें कोई बैठा तो नहीं है ना ओ ये सही है नाइस बंद करो इसे कोई देख लेगा ना पिट जाऊंगा मैं Painkillers. Lethal if you use enough of them. But not the poison used to kill Zachary. Of course, Madame Carlyle doesn't know that. Are you considering to frame the butler, 47? ये क्या Zachary's diary. This is big. He was about to confess to the world that he and Alexa murdered their older brother Montgomery 46 years ago. And apparently, Mr. Fernsby helped make the murder look like an accident. And 47, the handwriting doesn't match the suicide letter in his room, proving he didn't write it himself. Mr. Fernsby clearly didn't commit the murder, but I think you have enough evidence to convince Madame Carlyle he did. Maybe you should tell him you are ready to present your findings. Unless, of course, you want to do some more detecting, 47? I'm ready to present my conclusion. Very well. Let's talk in my office. Hello? How are you today, sir? I am good I am good पहले तो कहते नहीं नहीं डर नहीं रहा ना अब तो हाउ आर यू सर मतलब बॉस आगे सामने तो अच्छे से बिहेव करना hello bro Your detective skills have gained you access to the Lion's Den, 47. ये लंच देना Now, अच्छा go claim your reward. Oh my god. Bad joke, mà. Please, go ahead. The butler, Mr. Fernsby, killed Zachary. Fernsby? <laughs> Oh, you've got that wrong. He would never do such a thing. He is... A few moments later. Considered an amount? I want the file you have on Arthur Edwards. Arthur Edwards? The Constant? That must mean you're... <laughs> I expected you'd show up. But you're not here to kill me. If you were, you would have already. The enemy of my enemy, I suppose. You can have it. You earned it. दे दो भैया thank you Greetings, sir. Peculiar icons above the safe. I wonder if they might be some Karina. sort of a code. Maybe have a look around the office, 47. देखता हूँ भाई बता दे कहाँ है ये गाइस मेरे को लगता है आंसर 1975 या ऐसे कुछ होएगा सेवन तो है नाइनटीन तो हर एक चीज़ में होता है आपको पता है चेक करते हैं नाइनटीन सेवेंटी फाइव है कि नहीं फाइव होएगा नहीं आए देखा आंसर यही है पूछो मत क्यों हुआ है कि क्यों है बस है तो है A safe in Madame Carlyle's office. ये मैंने YouTube में नहीं देखा. I bet that. Excuse me, you're not allowed. Hey, you, trespasser. Nice and slow, buddy. Hand. Mission complete. Well done, 47. भाई क्या हो गया are compromised. Great. भागो भागो भागो भागो बताओ मेन तो बंदे दे दो के वो कह रहे चलो भाई छोड़ो कोई बात नहीं चलते <laughs> टाटा What's up? मैं बंद कर रहा हूँ रुक जा 47 They're everywhere go get out it's the Constantine shit ये क्या हो गया ये क्या था what नहीं ये कैसे हुआ दिया ना और वो दोनों को मार दिया शिट ये क्या हो गया अब हिटमैन थे कंप्लीट क्या ये बचाना है अब तो भाई ने या अब उन्हें मार दिया पतला अब वरदान लेगा पतला मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए गुड बाय